Ang puso ko sa'yo lang talaga Kaya humawak sa aking kamay Handang ibig Ang puso ko sa'yo talaga Kaya humawa sa aking kamay aking kamay Handang ibigay Lahat ng naisip mo para sa ating Paglalakbay ang iyong kamay Sa aking ibigay Hindi ka bibitawan Saan man mapunta Ang bahay nating dalawa Ang puso ko sa'yo kaya humawak sa aking kamay Handang ibigay lahat ng naisip mo para sa ating paglalakbay Ang mong kamay sa aking ibigay Hindi ka bibitawan saan man mapunta Ang bahay nating dalawa Puso ko sa'yo talaga Kaya humawak sa aking kamay Handang ibig Puso ko sa'yo talaga Kaya humawak sa aking kamay Handang ibigay lahat ng naisip mo Para sa ating paglalakbay ang mong kamay Sa akin Ang puso ko sa'yo talaga Kaya humawak sa aking kamay sa'yo talaga Kaya humawa sa aking kamay aking kamay Handang ibigay Lahat ng naisip mo para sa ating Paglalakbay ang mong kamay Sa aking ibigay Hindi ka bibitawan Saan man mapunta Ang nating dalawa Ang puso sa aking kamay Handang ibigay lahat ng naisip mo para sa ating paglalakbay Anong kamay sa aking ibigay Hindi ka bibitawan saan man mapunta Ang nating dalawa Ang puso ko sa'yo sa aking kamay Handang ibigay